Goodbye ever adios what? Goodbye ever adios yeah. Goodbye ever adios Goodbye ever adios adios. What? Goodbye, ever adios. Yeah. Goodbye, ever adios. Goodbye, ever adios. 我是你爸爸，我真伟大，养你这么大，你还不听话，一天到晚去玩耍。 Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open wide. Ah, ah, ah. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is. <laughs> 你怎么那么开心啊？我觉得我要谈恋爱了。 你怎么突然就要谈恋爱了？我跟你说，你不要看啊！我身后那个小哥不要看！我不看，我不看，我不看！ <gasps> 我看到了，他免费给我们升级成大杯的，这简直就是赤裸裸的追求啊！ <gasps> 好浓啊！你看我现在怎么样？美吗？美吗？美吗？非常美哦！我觉得我们现在就是要保持自己的冷静，千万不要让他看出来有任何不对他来了。 种笔业的大比拼，三二一，开始！我很开心的开心，双倍开心的 double，青春阳光的爽朗，我比闺蜜脸小的遮脸，卡哇伊哟的眼罩，故意卖萌的兔耳，旅游必备的双臂，毕业合照的头顶。来，三二一，笑。